Kembali lagi bersama saya di Sempoa Aritmatika. Yes. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan cara menggunakan sempoa, penjumlahan serta pengurangan 1 angka 1 sampai 9. Kita mulai dengan cara mengkosongkan sempoanya. Seperti biasa, selalu kita awali dengan mengkosongkan sempoanya data-data yang rapi dengan posisi kosong seperti ini. Oke, kita mulai. Misalkan eh, satu, kita naikkan satu, ditambah tiga, maka kita harus menaikkan tiga dari bawah. Kemudian ditambah lima, lima itu yang mana? Lima itu yang atas. Yang atas yang berwarna merah ini nilainya 5, meskipun cuma satu tapi nilainya 5. Kemudian kita kurangi 3, kita turunkan 3, maka hasilnya adalah 6. Kenapa bisa disebut 6 padahal ini manik-maniknya yang ada hanya 2 karena yang atas tadi nilainya 5, kemudian yang bawah 1. 5 sama 1 sama dengan 6 seperti itu. Contoh lagi, kosongkan sempoannya. 5 kemudian ditambah 2 ditambah 2 lagi kemudian kurang 1 maka jadinya adalah berapa? Ya, betul sekali. Jadinya 8. Kenapa disebut 8? Karena yang atas tadi nilainya 5 kemudian yang bawah 3 maka ini disebut 8 oke kosongkan kembali semuanya kita kasih contoh lagi langsung saja kita 6 maka kita harus istilah kita dicubit ya 6 6 kita harus dicubit 6 6 itu 5 dan 1 kita cubit 5 dan 1 Kemudian ditambah 3. Kita naikkan 3. Maka jadinya jadinya adalah 9. Betul sekali, 9. Kenapa disebut 9? Karena yang atas nilainya 5, kemudian yang bawah 4. 5 dan 4 adalah 9. Oke. Kosongkan semuanya. Misalkan lagi Tujuh kita harus menaikkan tujuh. Bagaimana kita menaikkan tujuh? Tujuh itu lima dan dua, Maka kita cubit lima dan dua. Lima dan dua kita cubit. Iya. Kemudian ditambah dua, maka kita harus menaikkan dua. Kemudian kurang tiga, kita turunkan tiga. Kemudian ditambah dua, kita naikkan dua maka jadinya adalah 8. 5 dan 3 adalah 8. Itu dulu dan kita akan kembali lagi ke semua aritmatika. Yes.